مرة يمر بعرض ليلة Alexandre. she wished I didn't. Well, I'm not in the club, I'm on the country. What? وما تنتبهوا فيكم رايح شرف فيكم الجوانب وحريق وراك حد معاك حتى مصادقكم واقري ما اصدقيتوا فيكم حد معاك يكون قاعدين قالوا لنا اختبار على الفيديو اللي انتهى يا خياتي ديال المصري والله والله صالح ها؟ معني ذاك Great idea. الأحرج المطبول تحسبني ولا تحسبي أني قتلت بصائر كما Deixa João Juba ايوه والله لما تحصل وش تحصل انا ظل عبال صبح مركم الزاد تجدد وتفضح وتصبح من زاد ملكو زاد يعود بلا حد يا الحق قد قريب الحداد وقرومة الاجواد وقرومة الاجواد اذا قد نقدر تقدر وادن وادنا وادنيتي وشد ملكو عندك من غياب مقدور دول العادة شوف did Allah Thank you. نزل يوم 29 شهر واحد ها؟ اسمع الله عاد اليوم 29 في شهر واحد سنة 3397 قالوا سكوت وهذا بمناسبة اتفاق أحمد والودة مع مريم من تخونة ورغم جلد الصحة والتعب الله يجزيهم إن شاء الله الله يعاونكم Diğer terimlere Teyzem şahat mutlatlar Thank you. لنا قال أنت رسول الله محمد راكبا نحو المدينة سلامي لحبيبي around.